another day. And today, pupunta tayo ng Saptang Island. Ayan, mag-breakfast muna kami. Maaga pa, ano pa lang, 5.20 a.m. So, see you sa Sabtang. Staple food ng mga nagtitipid na travelers. <laughs> Pancit Canton. Kapalua? Yan, yan yung local term yan sa mga bangsa Ay, namin. parang ano yung tatay ah? Tataya, ah, yung mas maliliit. Ah, okay. Ta- hindi tataya. Ah. Welcome to Japan! Japan pala to eh. This is our ride. Cute! Cute! Ang mga pastula nila dito. We are here at Morom Beach. Char. Dito yung sikat na parang may art ata na pag ganon. At pinakamagandang beach dito sa Sapdang. Wow! Parang napa-OA ata ikaw. Ganda nga, wait. tawag dito sa street na to? Savidug. Savidug. Savidug yun. That's the local term of Indian almond tree puno ng talisay. Savidug. Savidug. si Gray. Bago, bago ko si Hihi siya. Yung Hihi niya. Ay, doon pala mali. Kung <laughs> hapon more. blue yung mga pintahan. Mostly mga blue, di ba? Kasi ganito po, yung mga kulay ng bangka natin is blue. When you paint it's blue. So, kung may tira-tira silang mga sobra, dito mo lang pinapain. Ah, kaya blue. Ah. Bakit po blue yung library dito sa Sabtang? Lahat daw ng school may ganyan. Ang cute ng lagay ng books. Tulad nila ng mga kaming nila yan. Dito daw may moment dito. Oh my God. Oh, morning po. So should I try to see it through? Darling, I got my trust issue. Warning you stay. 那虽然已经很漂亮，我随时准备好迎接这场较量。你不用聪明，虽然已经很聪明，在不一样的时间和你看一样的风景。你不用假装，其实你不用假装，在一地原离，你也向往，我也亚当。你不用顾虑，其实你不用顾虑，让月亮代表我陪你在月光下面沐浴。You are my motivation，ain't no reason，是上帝送给我最好的 present。Baby girl，you know my situation，no matter what happen，but you always be my best friend。你是钢琴上的三十六个黑键。 哎，安静。莫非？阿敏，阿敏，阿你没事没事。谢谢阿敏，的谢。哦，谢谢。哦，谢谢。谢谢马哥，马哥，阿敏。马哥，马哥。 Ah, ito daw yung bahay kung saan nagstay si Coco at saka si Tony. Yan, yan, yan, yan, yan, yan. yan. Wow. 么想听？Just tell me，求求你给个回应，让我开心。I'm ready。Hello Dusters! Kakabalik lang namin from Sabtang at grabe tulog tulog ako dun sa ano, tulog tulog ako sa, sa, sa boat. Ang lakas ng araw pero hindi ko naramdaman kasi parang ako hineli at antok na antok na ako. So 1.15pm pa lang, half day lang pala yung Sabtang tour. Pero feeling ko sulit naman. Maganda. Sobrang ganda. Ang dami kong trivia pero pumunta na lang kayo dito kasi maganda yung kayo mismo yung maka-experience. Siyempre, and yung magtanong-tanong kayo sa guide about sa history ng lugar. Ang saya, ang ganda, kakapagod. Pero 1.15 pa lang, so plan namin mag-bike-bike around later. So, tutulog muna kami uli. <laughs> Good morning. <laughs> Morning, good morning. Kagising lang namin. Ako sabi nyo, sobrang bagal ng oras dito sa, ano, sa ano, Batanes. Tapos, sarap matulog. Ang tahimik kasi. Walang mga kapitbahay na maingay. So, maghahanap kami ng activity. Pero balak namin kumain dun sa isang recommended na ano, restaurant. Italian restaurant. So, ayun. Tara. Bagong gising na bagong gising. Yan, yeah, dito kami nag-red. Ito yung hotel namin. Ito lang oh. 25 pesos per hour. Pero akala ko magbabike kami. Magtutulak lang pala kami ng bike. <laughs> Natatakot pa si Kring. So far, ang saya. nakaka Tuloy-tuloy lang. Nag-aaway na ako kami kanina. Kasi pinipilit ko siyang gumora. O, kaya naman pala eh. Yung mga ganitong views, normal na normal lang dito sa Batanes. Nadaanan mo lang sa daan, sa street. Finally alive. Ito kami kakain, Casa ng Napoli. Isipin mo, magbabike ka lang. Pero ito na yung view mo. Sunset viewing. Kung taga-Basco ka, tapos magbabike ka lang, ito na agad. <laughs> Grabe eh. Ano Alatang bagong gate. Pero alam niya tip pala, kasi medyo mahangin talaga yung mga lugar. Headband kayo or tali nyo yung hair nyo. Kaya picture ko, hirap na hirap ako. Laging ang sabukot na yung buhok. sunset in Batanes. Kahapon kasi walang sunset. Charot lang. Pawis po pawis ho. Katatapos lang magbike. Congrats kay Kring na conquer na naman niya ang fear niya. Ang kanyang trauma sa pagbabike. So, ayan. After magbike, kakain kami dito sa malapit lang din sa hotel namin. Harbor Cafe. Naalala niyo no first day, pinuntahan namin to pero sarado pa. Tapos ito na siya ngayon. Makulay! So, sa gabi pala talaga siya pinupuntahan. Ano ba mga nakita mo? Sige, lakad na lang tayo. Ayan, napakamalas. Close na naman yung Harbor Cafe. Sabado kasi. May Christmas party sila. Ang daming party ngayon sa December. Ayan o. Oh. Sayang. Bukas. Marami pa naman time. Wow! Cafe. Bukas naman siguro. Nakalood din ng TV. Ang tagal na namin hindi nakakita ng TV. Crispy beef. Yummers food is here, complete. Parang sarap nito. Kamusta, te? Yummy. Sarap. Naman masyadong masarap. Sakto lang. Umbos na umbos. Kahit sa Batanes ano po ay milk tea siya. Meron pang kapagkain. Nakaabot na po ng Batanes ang milk tea craze. as Echo Warrior, hindi namin kasi dala ang aming mga metal straw. Nahihirapan kami. So, kukunin muna namin ang metal straw sa bahay. And, ayan, Justers, thank you for watching our Sabtang trip. And, super recommended sa Bisumi kasi super organized. Super! Super organized yung tour and Though, konti lang kami doon. Feeling ko naman sulit. Konti lang yung time namin doon. Sulit naman kasi ang ganda talaga ng Sabtang. And tomorrow ay sa South Bata naman kami. Thank you for watching. Bukas uli ha. Abang pa rin kayo. Like and subscribe.